લીબરઓફીસ કેલ્કમાં ફોર્મ્યુલાઓ અને ફંક્શનો પરના સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે આ વિશે શીખીશું conditional operator if or statement basic statistic function સંખ્યાઓનું પૂર્ણાંકન અહીં આપણે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ તરીકે ઉબુન્ટુ લિનક્સ આવૃત્તિ 10.04 અને લિબ્રિઓફિસ સ્યુટ આવૃત્તિ 3.34 ને ઉપયોગમાં લઈ રહ્યા છીએ આપણે પહેલેથી જ બેઝિક એરિથમેટિક ઓપરેટરને લાગુ કરતા શીખી લીધું છે જેમ કે ડેટા પર સરવાળો બાદબાકી અને સરેરાશ ચાલો કેટલાક બીજા ઉપયોગી ઓપરેટરો વિશે શીખીએ એમાંનો સૌથી સામાન્ય વપરાતો ઓપરેટર છે conditional operator conditional operator user દ્વારા ડેટા ઉપર લાગુ થયેલ શરતો માટે તપાસ કરે છે અને પછી પરિણામને બુલિયન ટ્રુ અથવા ફોલ્સ માં દર્શાવે છે પર્સનલ ફાઇનાન્સ trackerઓડ્સ ખોલીએ અહીં કોસ્ટ શીર્ષક અંદર આપણે અનેક વસ્તુઓની વેલ્યુઓને યાદી કરેલી છે તે ઉપર કન્ડિશનલ ઓપરેટર્સ લાગુ કરો અને પરિણામોનું વિશ્લેષણ કરો B10 તરીકે સંદર્ભિત થયેલ સેલ ઉપર ક્લિક કરો અને તેમાં કન્ડિશન રિઝલ્ટ ટાઈપ કરો હવે C10 તરીકે સંદર્ભિત થયેલ સેલ ઉપર ક્લિક કરો કન્ડિશનનું પરિણામ લાગુ કરવામાં આવશે અને આ સેલમાં દેખાશે નોંધ લો કે હાઉસ રેન્ટની વેલ્યુ રૂપિયા 6000 છે ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલની વેલ્યુ રૂપિયા 800 છે હાઉસ રેન્ટની વેલ્યુ ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલની વેલ્યુ કરતાં વધારે છે આપણે તે ઉપર જુદી જુદી કન્ડિશન લાગુ કરી પરિણામોને તપાસ કરી શકીએ છીએ C10 તરીકે સંદર્ભિત થયેલ સેલ ઉપર ક્લિક કરો આ સેલમાં પહેલી કંડીશન ઇસ ઇક્વલ ટીઓ સી3 ગ્રેટર થાન સી4 તરીકે ટાઈપ કરો અને એન્ટર કી દબાવો જયારે સી3 સેલની વેલ્યુ સી4 સેલની વેલ્યુ કરતા વધુ છે તો આપણને પરિણામ ટ્રૂ મળે છે હવે ચાલો આ કંડીશનલ સ્ટેટમેન્ટને is equal to C3 less than C4 માં બદલીએ એન્ટર દબાવો આપણને પરિણામ ફળસે મળે છે એ જ રીતે તમે બીજા કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટોને લાગુ કરી શકો છો અને પરિણામોનો અભ્યાસ કરી શકો છો આ સ્ટેટમેન્ટ અત્યંત ઉપયોગી છે જ્યારે મોટી માત્રામાં આવેલ ડેટા સાથે વ્યવહાર કરીએ છીએ તમે ડેટા ઉપર if અને or કન્ડિશન પણ વાપરી શકો છો પરિણામોને પ્રિન્ટ કરવા માટે કન્ડિશન અનુસાર જે ટ્રૂ ધરાવે છે સી10 તરીકે સંદર્ભિત થયેલ સેલ ઉપર ક્લિક કરીએ અને ટાઈપ કરીએ ઇસ ઇક્વલ ટુ ઇફ અને કૌંસમાં સી3 ગ્રેટર ધેન સી4 અલ્પવિરામ બમણા અવતરણ ચિહ્નમાં પોઝિટિવ અલ્પવિરામ અને ફરીથી બમણા અવતરણ ચિહ્નમાં નેગેટિવ એનો અર્થ એ છે કે જો સેલ સી3 ની વેલ્યુ સેલ સી4 ની વેલ્યુ કરતા વધારે હોય તો પોઝિટિવ દર્શાવશે નહીં તો નેગેટિવ દર્શાવશે હવે એન્ટર દબાવો નોંધ લો કે પરિણામ પોઝિટિવ છે કારણ કે રૂપિયા 6000 રૂપિયા 800 કરતા વધારે છે હવે કન્ડિશન સ્ટેટમેન્ટમાં ગ્રેટર ધેન ને લેસ ધેન માં બદલીએ અને એન્ટર કી દબાવીએ નોંધ લો કે પરિણામ હવે નેગેટિવ છે કારણ કે સેલ સી3 ની વેલ્યુ સેલ સી4 ની વેલ્યુ કરતા વધારે છે તમે પરિણામમાં પણ ફેરફાર જોઈ શકો છો જો આપણે સેલ સી3 અને સી4 માં ડેટા બદલીએ છીએ પરિણામ જે હવે દેખાય છે તે નેગેટિવ છે હવે સેલ સી4 માં વેલ્યુને 7000 પર વધારી એન્ટર કી દબાવો પરિણામ આપમેળે પોઝિટિવમાં બદલાય છે ફરીથી સેલ સી4 ની વેલ્યુ 800 જેટલી ઓછી કરીએ અને એન્ટર કી દબાવીએ પરિણામ ફરીથી આપમેળે નેગેટિવમાં બદલાય છે હવે ચાલો કરેલા ફેરફારોને રદ કરીએ આગળ અમુક એરિથમેટિક અને સ્ટેટિસ્ટિક ફંક્શન શીખીએ બેઝિક એરિથમેટિક ફંક્શનોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે સમ સરવાળા માટે પ્રોડક્ટ ગુણાકાર માટે કોશન ભાગાકાર માટે અને અન્ય ઘણા બધા જે આપણે અગાઉના ટ્યુટોરીયલમાં પહેલા શીખ્યા છીએ હવે કેટલાક ઓપરેશન્સ કરીએ એ તપાસવા માટે કે સમ પ્રોડક્ટ અને ક્વોશન્ટ ફંક્શનો કેવી રીતે કાર્ય કરે છે પહેલા શીટ 3 ને પસંદ કરો B1 B2 અને B3 તરીકે સંદર્ભિત થયેલી સેલો અંદર અનુક્રમે 50 100 અને 150 ક્રમાંકો દાખલ કરો A4 સેલ ઉપર ક્લિક કરો અને સમ ટાઇપ કરો B4 સેલ ઉપર ક્લિક કરો આપણે આ સેલમાં પરિણામની ગણતરી કરીશું ટાઇપ કરો ઇસ ઇક્વલ ટુ સમ અને કૌંસમાં B1 અલ્પવિરામ B2 અલ્પવિરામ B3 એન્ટર દબાવો નોંધ લો કે પરિણામ 300 દર્શાવે છે તમે આ પ્રમાણે સેલોની શ્રેણી પણ દાખલ કરી શકો છો B4 પર ફરીથી ક્લિક કરો હવે કૌંસમાં બી1 અલ્પવિરામ બી2 અલ્પવિરામ બી3 ને બદલે બી1 કોલન બી3 ટાઈપ કરો એન્ટર દબાવો ફરી એકવાર પરિણામ 300 દર્શાવે છે હવે સેલ A5 ઉપર ક્લિક કરી પ્રોડક્ટ ટાઈપ કરો સેલ B5 ઉપર ક્લિક કરો અહીં ટાઈપ કરો ઇસ ઇક્વલ ટુ પ્રોડક્ટ અને કૌંસમાં B1 કોલન B3 એન્ટર દબાવો નોંધ લો કે પરિણામ 750000 દર્શાવે છે હવે ચાલો જોઈએ કે ક્વોશન્ટ કેવી રીતે કામ કરે છે A6 તરીકે સંદર્ભિત સેલ ઉપર ક્લિક કરો અને ક્વોશન્ટ ટાઈપ કરો હવે સેલ B6 ઉપર ક્લિક કરો આપણે આ સેલને પરિણામની ગણતરી કરવા માટે ઉપયોગ કરીશું અને ટાઈપ કરો is equal to quotient અને કૌંસ અંદર B2 અલ્પવિરામ B1 એન્ટર દબાવો તમને પરિણામ 2 મળશે કારણ કે 100 ભાગ્યા 50 એ 2 આપે છે એ જ રીતે આપણે કેલ્કમાં વિવિધ એરિથમેટિક ઓપરેશન્સ કરી શકીએ છીએ હવે ચાલો શીખીએ કે સ્ટેટિસ્ટિક ફંક્શનોને કેવી રીતે અમલમાં મૂકો સ્ટેટિસ્ટિક ફંક્શનો આ માટે ઉપયોગી છે સ્પ્રેડશીટમાં ડેટાનું વિશ્લેષણ કરવા માટે ઉદાહરણ તરીકે ફંક્શનો જેવા કે count mean max median mode અને અન્ય ઘણાનો પ્રકાર સ્ટેટિસ્ટિકલ હોય છે પહેલા શીટ 1 ઉપર ક્લિક કરીએ ચાલો જોઈએ કે સ્ટેટિસ્ટિકલ ફંક્શનોને વાપરી ન્યૂનતમ અધિકતમ અને મધ્યાંકન કિંમતોને કેવી રીતે શોધવી C10 તરીકે સંદર્ભિત સેલ ઉપર ક્લિક કરીએ જ્યાં પરિણામ દર્શાવીશું કોસ્ટ શીર્ષક અંદર ખૂબ જ ઓછા પ્રવેશો છે ન્યૂનતમ કિંમત રૂપિયા 300 છે અધિકતમ કિંમત રૂપિયા 6000 છે આ પરિણામો છે જે પ્રદર્શિત થવા જોઈએ જ્યારે આપણે તેમના ફંક્શનોને ઉપયોગમાં લઈએ છીએ સેલ C10 માં ટાઇપ કરો is equal to max અને કૌંસમાં C3 કોલન C7 હવે એન્ટર કી દબાવો નોંધ લો કે પરિણામ 6000 છે જે કોલમમાં અધિકતમ કિંમત છે હવે ચાલો સ્ટેટમેન્ટમાં મેક્સ શબ્દને મિન સાથે બદલીએ અને Enter કી દબાવો નોંધ લો કે પરિણામ 300 છે જે કોસ્ટ કોલમમાં ન્યૂનતમ કિંમત છે મધ્યાંકન વેલ્યુ શોધવા માટે મિન શબ્દને મીડિયન સાથે બદલો અને Enter કી દબાવો પરિણામ 800 દર્શાવે છે જે કોલમમાં મધ્યાંકન કિંમત છે એ જ રીતે તમે ડેટા પર બીજા સ્ટેટિસ્ટિકલ ફંક્શનોને વાપરી શકો છો અને એ અનુસાર તેનું વિશ્લેષણ કરી શકો છો આ સેલના ફેરફારોને રદ કરીએ હવે ચાલો શીખીએ કે ક્રમાંકોને પૂર્ણાંક કેવી રીતે બનાવવા કોસ્ટ શીર્ષક અંદર અમુક ફેરફારો કરીએ આપણે 6000 ને 6000.34 માં 600 ને 600.4 300 ને 300.4 માં બદલીશું હવે B11 તરીકે સંદર્ભિત સેલ ઉપર ક્લિક કરો અને રાઉન્ડિંગ ઓફ શીર્ષક ટાઇપ કરો C11 તરીકે સંદર્ભિત સેલ ઉપર ક્લિક કરો જ્યાં આપણે કોસ્ટ શીર્ષક અંદર આવેલ વસ્તુઓની કુલ સંખ્યા શોધીશું C11 સેલમાં ટાઇપ કરો is equal to sum અને કૌંસમાં C3 colon C7 હવે એન્ટર કી દબાવો નોંધ લો કે કુલ સરવાળો 9701.04 છે હવે માનો કે પરિણામમાં કોઈ પણ દશાંશ સ્થાન જોઈતું નથી શ્રેષ્ઠ ઉકેલ એ છે કે પરિણામને નજીકના સંપૂર્ણ ક્રમાંકમાં પૂર્ણાંક કરો કુલ સંખ્યા 9701.04 વાળા સેલ ઉપર ક્લિક કરો ટાઈપ કરો is equal to round કૌંસમાં સમ અને ફરીથી કૌંસમાં C3 કોલન C7 કૌંસ બંધ કરો એન્ટર કી દબાવો તમે જોશો કે પરિણામ હવે 9701 છે જે નજીકના પૂર્ણ ક્રમાંકમાં બનાવેલ પૂર્ણાંક 970104 છે પૂર્ણાંક બનાવવું ક્યાં તો નીચલા પૂર્ણ ક્રમાંકને અથવા તો ઉચ્ચ ક્રમાંકને થઈ શકે છે ચાલો પરિણામ સાથેની સેલ ઉપર ક્લિક કરીએ અને રાઉન્ડને રાઉન્ડ અપ શબ્દથી એડિટ કરીએ હવે એન્ટર કી દબાવો તમે જુઓ છો કે પરિણામ હવે જે ઉચ્ચ પૂર્ણ ક્રમાંક છે નીચલા પૂર્ણ ક્રમાંકને પૂર્ણાંક બનાવવા માટે રાઉન્ડ અપ ને રાઉન્ડ ડાઉન શબ્દથી બદલો અને એન્ટર કી દબાવો પરિણામ હવે 9701 છે જે નીચલું પૂર્ણ ક્રમાંક છે આપણી પર્સનલ ફાઇનાન્સ ટ્રેકર ને તેના મૂળ સ્વરૂપમાં મેળવવા માટે ચાલો આ ફેરફારોને અન્ડું કરીએ લીબરઓફીસ કેલ્ક પરનું આ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ અહીં સમાપ્ત થાય છે સારાંશમાં આપણે નીચે આપેલ વિશે શીખ્યા conditional operator if or statement basic statistics ફંક્શનો રાઉન્ડિંગ ઓફ ક્રમાંકો નીચેની લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ વિડીયો જુઓ તે સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટનો સારાંશ આપે છે જો તમારી બેન્ડવિડ્થ સારી ન હોય તો તમે તે ડાઉનલોડ કરી જોઈ શકો છો spoken tutorial project team spoken ટ્યુટોરિયલોની મદદથી વર્કશોપો આયોજિત કરે છે જેઓ ઓનલાઈન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેમને પ્રમાણપત્રો આપે છે વધુ વિગતો માટે contact@spoken tutorialorg ઉપર સંપર્ક કરો spoken tutorial project talk to a teacher પ્રોજેક્ટનો એક ભાગ છે જે આઇસીટી એમએચઆરડી ભારત સરકાર દ્વારા શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આધારભૂત છે આ મિશન વિશે વધુ માહિતી આ લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ છે spoken tutorialorgnmeict e intro IIT Bombay તરફથી રેકોર્ડિંગ કરનાર હું કૃપાલી પરમાર વિદાય લઉં છું જોડાવા બદલ આભાર